A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat wa akhrajatil ardu athqalaha wa qal wa qalal insanu ma laha yawma idh yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbak bi anna rabbaka awha laha yawma idh يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر